aiziet uz laušu, aiziet uz laušu. Par ko tu mani turi? Uzdodot šādus jautājumus. Par briedi vai par alvu? Kairots. Jā, uz tu sunu один лаваш. Лаваш. Очень вкусневый. 可以。 Jeżyk! Jeżyk! Esam jau atbraukuši faktiski. Man tomēr rāda, ka nevāk. Ne? Šitā ceļa zīme pieder šīm ceļa izmērēm. Welcome to Azerbaijan. Thank you for choosing Azersel. Tu tāds āķis tajā Azerbaidžānai. Tā kā es varētu izmērīt starts. Vai nerāda, nu ka esam iegājuši jau? Varbūt tas ceļš ir kā robeža. Un šeit ir viss ceļš mūsējais. Te droši vien neviens nebrauks, izņemot darbīnieku. Bija raksts. To caurvētu, kur šeit cauri Azerbaidžānai un Armēnijai, laikam nevis Gruzijai, bet tur viņi tā šaudījās, kur kāds gribēja nospērt. Tagad mums gribēs govis nospērt. Re, kur ir atkal govs šoreiz. O, gans uz zirga. Noģaba. Nu, Nē. Zemē bija? Jā. Negā gamardzaba šeit ir. Tur arī rozars, ja? Dzīvo dzītā saita, un tur kaut kāds tāds pāris nedēļu šitāda kūra. Un arī izklaidēties. Par to zālīti, ka brauc, bišķi mazāk līpa. Es jau var nevar. Šitā trika brīdim. Man tas pats. Nu tev bišķi trakāk, man tik traki nav. Jā, šī var arī tik augūga, vai ne? Ежик! Ежик, куда? Куда? Рэй не знает. Viņš teica, ka būs kaut kur, kur pilēts ūdens. Kur? Caurula, es domāju, ka tur ūdens. Ja. Vai varbūt tikpat labi tur varbūt elektrība priekš sūkņa? Vai internets? O, paties, šies skats labs. To skatu varnīti. Liki skrien zaļu. <laughs> Música šūpojās baigi. Tagad viņiem, zin kādu filmu parādīt, pēc stundu nāk, nu, nu to Ēriks un Daniels. <laughs> Te gan viņi nav tur um, paņems. Kur? Te izskatās, kā garšīgs būtu, ka viņi varētu nolaizīt. Bene, bene. Stalagmīts. Izskatās, paskaties, kā tur, kā Džeks turētu bērnus divas rokā. Kā līdz sešiem vakarā strādā tas uh, Bonio ķēdoksnis. Nu, kā Daina un Dēls saskatīt. Ko tu uzskati par ainavu? Tādu, kur, uz kuru no. prieks ir skatīties. Satiksmes ierobežojums, re, kur? Kāds pautainis. Tas trūkla, ko var labi traukšot. Nu jā, tur nav pat. nav. Zini, kas vienīgais ir, e, viņiem kaut kādi artefakti ir no, mm, varbūt no ūdens. Saula, kas spīd pretim. Es nezinu, kāpēc, bet viņš šāds uzstājas. Kas tur par labību? Vīno visu laikam. Thank you. Ежик! Где же ты был? Через 10 лет позвоним, встретимся, покажем вам. Нагди был, нагди был. Буду позвонить тебе. Я с тобой? С тобой, так? Ā, nē, mēs tikko nofilmējām sevi. Uz grāmatu, kad esmu beigās nofilmējis. Viņš joprojām filmē.